É, Chaves, sabe, depois de tudo, acho que tenho que lhe pedir desculpas. Você não passa de um menino? Menino um pouco panaca. Acho que bastante. Completamente panaca. Isso não te Muito bem, Chaves. Já te disse o que eu penso. Agora diga o que você pensa. Do quê? Do quê? paciência comigo. Não, e me devolve minha bola. Não devolvo nada. Claro, você se aproveita, porque eu não posso te bater, senão eu me sujo. Mas você vai ver só quando eu voltar da festa. O que, que, você vai fazer quando voltar da festa? O que, que eu vou fazer? Olha só o que. Hum, primeiro eu chego e bato assim. sua bola, seu palhaço! mais uma vez aí. Ah. Você entendeu? Sim. O que, que ele disse? Você me acertou a, boca do estômago. Caramba, ele disse que você acertou na boca do estômago. Podia ter arrancado os dois dedos. Yeah. se Apocalipse. É Siga o meu conselho, padrinho. Põe um vestido. Alô, não tenho nem... Tadinho ah. ah! que mais podia se esperar da filhada de um grosseiro? não se junte com essa gentalha. Outra vez? Sim, tesão. Me desculpe, seu Que talha, gentalha! próxima vez, vá fazer tropeçar a sua avó! Seu Madruga, sua avó gosta de levar tropeção? Só não te dou outra porque, quem sabe... we play. pedi pro piloto me emprestar. Ah, que tal? Chaves mesmo. É, e agora vai bater em mim. Não, não, não, não. Eu te perdoo. Agora não vou te bater, Chaves. Mas eu vou pagar com a mesma moeda para que não Olha, seja mal criado. Quero... Você se ainda estou com essa. Olha, sem vergonha. Agora sim, ela vai acabar com se dessa vez aprende. Ah, e não pense que vão sujar a roupa do Kiko. Antes vão ter que rebolar. Sim. Tinha que ser o Chaves mesmo. Ontem. Segure aqui. Ontem o quê? Ontem eu estava jogando beisebol. E há pouco? É, há pouco quando não vê muito. Eu disse há pouco. Disse agora. Do verbo hoje. Quem estava jogando beisebol? Eu não sei, eu acho que o que porque são dele essas coisas. Ah, é. É só o que eu queria saber, Xavier. Obrigado. De nada.